Disfrazando la hecatombe en la que está sumergida Venezuela, el chavismo cambia del socialismo a un capitalismo abusivo. Haciendo ellos sordos y mostrando otra cara se promueve la venta de productos importados exentos de aranceles y ocurre mientras la población padece el impacto de la crisis económica como ya todos lo sabemos. Como si fuera otra nación o un país próspero se muestran bodegas llenas de champán francés, salmón sellado al vacío y queso italiano aparecieron en tiendas en bancarrota en Venezuela. Resulta inexplicable frente a la crisis económica del país. Según ellos, es parte de la transformación del socialismo del gobierno dictatorial de Nicolás al capitalismo despótico para intentar salir del precipicio financiero. Los comercios que venden productos importados bajo la proliferación exentos de aranceles ocurre mientras la población padece el impacto de la hiperinflación más alta de los últimos tiempos y el deterioro de los servicios públicos como el agua, la luz y la salud. Este mismo cambio coincide con el mismo despotismo aplicado para efectuar elecciones con todas las ventajas que da el poder, además del dinero, los sistemas de ponderación de votos, el control de espectro mediático, las amenazas y a menudo también con la compra directa de votos y los votos cautivos, solo que esta vez avanza a otro campo, que es la economía. Ahora, estas alianzas lejos de los reflectores y de los medios que evidencian su traspaso a una represión que toman medidas asistenciales y clientelares como medidas económicas favorables al capital. Claro está que esta no es la única señal de orientación hacia una implementación del capitalismo a modo despótico. Entre otras cosas, también figura el incumplimiento de los postulados izquierdistas, que plantean proyectos para la defensa de la seguridad social y protección de la clase obrera. También a pesar de acobijarse a críticas a la derecha, por abrirse a los mercados y desatender a la industria local en aras de brindar más dinamismo comercial. Nicolás y sus políticas clientelistas acabaron con la industria nacional y el comercio formal con políticas de sobrevaluación de la moneda. La mayoría de los bodegones y nuevas empresas, y está sucediendo, importan libres aranceles sin un proceso de nacionalización ni revisión profunda, afectando de esta manera a empresas nacionales que producen asfixiados por impuestos. Con este modus operandi lo único que están haciendo es beneficiando al importador, algo que es típico de la derecha neoliberal, ya que la izquierda supuestamente es la que trata de aliviar esa desigualdad a través de impuestos mayores. Apunta así tal cual. De esta manera, Nicolás enfrenta circunstancias excepcionales, atípicas y de emergencia donde se juntaron las posibles crisis en el país. La primera es la crisis de la renta petrolera. Por otro lado están las consecuencias de su errada política económica en el manejo de la deuda que asciende a 60 millones de dólares de las divisas, las reservas internacionales y las sanciones de Estados Unidos. Esto llevó a restricciones no vividas por el país en otro momento, que lo obligan a mostrar una tendencia favorable al mercado pero enmarcado en una tendencia global es el despotismo de nuevas clases venas. Lo evidente es que el tema ronda la cabeza de Nicolás y en cierto modo también la del chavismo. Ya sobre esto estuvo un lapsus público donde aseguraba que los capitalistas roban como nosotros, refiriéndose en este caso a su gobierno dictatorial. Ahora si miramos el tabú sobre el dólar a un lado. Irunda el mercado mientras las empresas privadas antes enemigas de la revolución venden lujos como ron de diseñador y carros importados. Miremos a profundo de esta estrategia el mal gobierno de Nicolás, que no es un secreto para nadie, que inventó una moneda sin credibilidad internacional, el petro. Anunció controles de precios fantasiosos, al mismo tiempo designó un presidente de contrabando para su Asamblea Nacional y está dando paso a un falso capitalismo para mantener a los de los bolsillos más profundos en burbujas de placer y así evitar un motín en la parte más alta de la pirámide porque la mayoría de los venezolanos con mucho dinero son aliados del gobierno dictatorial chavista de Nicolás. Pasando a segunda noticia, Nicolás comparándose con lo que está pasando en Bolivia cuando en realidad este país no tiene una historia de éxito socialista. No hay ni comparación Bolivia no es ni de lejos tan militante como Venezuela en lo que refiere a la aplicación de políticas socialistas. Ante una realidad, Venezuela es un desastre. Este es un hecho indiscutible. Es solo ver que la gente se come a sus mascotas para evitar el hambre. Y aunque este tipo de horror es típico de los gobiernos dictatoriales socialistas que niegan la santidad del individuo, Existen muchos defensores del socialismo que quieren hacernos creer que Venezuela es un país atípico, en lugar de un ejemplo principal. De esta manera eliminan la abrumadora evidencia de que el socialismo conduce en última instancia a la catástrofe. Los apologistas también se aferran en las represiones socialistas aparentemente exitosas para citarlos. Algo que resalta es el ejemplo más reciente de Bolivia, que ha disfrutado de un crecimiento económico en los últimos años. Recordemos que el país estuvo dirigido por el autoproclamado presidente socialista Evo Morales. Morales es tan dedicado a esta filosofía que al conocer al Papa hace unos años, le regaló un crucifijo comunista en el que Cristo está representado en una cruz adornada con una hoz y un martillo. Ahora, independientemente a esto, como la economía boliviana ha experimentado una tasa de crecimiento del 3.8% durante el último año. Muchos socialistas ven esto como una prueba irrefutable y ponen como ejemplo de que el socialismo puede funcionar y que Venezuela es simplemente el resultado de la mala gestión y la responsabilidad fiscal por parte de Nicolás. Pero en este caso, si vemos más allá de esa historia, lo que se ve es a simple vista cuando se está cerca de este supuesto faro del socialismo, encontramos que gran parte de la razón por la que ha sido capaz de tener éxito es porque el presidente Morales ha permitido que existan diversos grados de capitalismo en la economía boliviana y que gracias a estos elementos del mercado Bolivia le va mucho mejor que la Venezuela de Nicolás. Al ver la economía de Bolivia es muy importante entender primero los factores que están causando su auge económico. En primer lugar, el gas natural juega un papel muy importante en su economía. Y aunque este recurso está nacionalizado, no significa que el Estado tenga el control total. El Estado consigue compartir los beneficios de las empresas privadas en lugar de controlar los medios de producción directamente. Y aunque esto no es de una absoluta política o de libre mercado, es menos socialista que las prácticas de la economía venezolana, una distinción que importa mucho. Tenemos que ser claros, y es que sin duda alguna Bolivia ha sido mejor en la gestión de sus recursos que Venezuela. Este último ha servido como un cuento con moraleja sobre lo que puede suceder si los recursos naturales son mal manejados cuando los precios de los recursos caen. El manejo que le dio Morales al gobierno de Bolivia ha parecido ser más responsable fiscalmente que el de Nicolás. De hecho, Bolivia ha disminuido drásticamente su deuda en los últimos años y ha mantenido las tasas de inflación bajas poniéndola en la mejor situación que la misma Venezuela. Primero que todo, Bolivia no es ni de lejos tan militante como Venezuela cuando se trata de aplicar políticas socialistas. Por el contrario, la única razón por la que Bolivia ha sido capaz de prosperar en los últimos años es que ha incorporado elementos de una economía libre de mercado. Esto en efecto hace que el grado del socialismo que se practica en Bolivia sea muy inferior al de Venezuela. La conclusión es que el socialismo de Venezuela tiene el control estatal de los medios de producción. Recordemos que entre 2002 y 2012, 1.168 empresas privadas fueron expropiadas o absorbidas por el Estado. En cambio, en Bolivia, entre 2005 y 2015, solo 20 empresas privadas han sido requisadas por el gobierno. Mira cómo trata a sus ciudadanos emprendedores. En el caso de Bolivia, el presidente Morales ha permitido que el empresario cree valor, o mejor dicho, ha volteado la mirada hacia otro lado, mientras que los mercados informales han surgido, algo que Nicolás no ha hecho y menos si es opositor. Las acciones que tomó el gobierno socialista de Venezuela de imponer controles de precios han provocado escasez y han ayudado a alimentar un mercado negro desenfrenado. Así lo afirmó. Contrario está sucediendo en Bolivia. Incluso los más pobres de los pobres tienen los medios para convertir un puesto en un pequeño negocio y un pequeño negocio en algo más grande. Bajo Evo se ha producido una gran nivelación del campo de juego, no a través de una redistribución forzosa de la riqueza, sino más bien a través de la retirada y dejando que la libertad y el espíritu empresarial del pueblo corra sin control gubernamental no es un paro del capitalismo, pero tampoco un bastión del socialismo. Pero a lo largo de la historia vemos que los países prosperan a medida que se alejan del socialismo y se acercan a una economía de license fire. que significa dejen hacer? Es un liberalismo económico y hay que dejar que actúen por sí solas la fuerza del mercado y Bolivia, que no es una excepción a esto. Bolivia no es un ejemplo de éxito socialista, de hecho, toda la prosperidad de que se disfruta el país se debe simplemente a que los grados de capitalismo del libre mercado han sobrevivido a pesar del socialismo que en Bolivia es más retórico que real. Y bueno, aquí nos damos cuenta evidentemente de una gran confusión, no podemos comparar el sistema que tiene Venezuela con el sistema que tiene Bolivia. Realmente aquí no, no estamos hablando y siempre lo recargo. El tema de que nos vayamos a la extrema derecha, a la extrema izquierda, al socialismo, al capitalismo, no nos va a llevar a ningún lado. Se necesitan de ambas para que un país sea próspero y aquí nos queda clarísimo. Y bueno amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. No se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestras noticias como siempre leerlos, cualquier recomendación, aporte, para nosotros es muy importante que ustedes nos escriban. Y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.